Amb aquest pla municipal bàsicament té dos grans eh, eixos o enfocs estratègics, un de cara endins, de cara a l'Ajuntament, la, en el que volem que sigui un canvi institucional, un canvi de cultura organitzativa, un canvi en les pràctiques, en la forma de fer quotidiana eh, de l'Ajuntament, que incorpori, que, que permeti aterrar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere, i l'altra perspectiva, que és la, la perspectiva externa, en la construcció d'aquesta ciutat de drets, que el que pretén és promoure polítiques eh, públiques per visibilitzar per eh, empoderar, per, valoritzar per valoritzar la diversitat sexual i de gènere i combatre les desigualtats i les violències derivades doncs, de l'orientació sexual, de la identitat de gènere. El que volem amb aquest pla és construir una ciutat eh, més respectuosa vers la diversitat sexual i de gènere i, per tant, en el conjunt de les polítiques que proposem, entenem que la diversitat sexual de gènere és una riquesa i és un valor en aquesta ciutat que hem de promoure i que hem de defensar.